Михкель Мяльтанг. На клавишных инструментах Раун Юрикас. И самая сложная э, фамилия, лидер бенда Олег Писаренко. Вот коктебель сегодня дал возможность мне с Олегом познакомиться лично. Мы были в Бремени на Джаза Хед, и так получилось, что за 4 дня не встретились. Но спасибо нашему земляку Коле Богайчуку, который передал диск коллега, и не с моей помощью. И спасибо Саше Ерченко и ребятам из Коктебеля, которые пригласили их на Волошинскую сцену. Я желаю Олегу и его партнерам хорошего выступления. Я желаю вам приятной музыки от Олег Писаренко Бенд. Эстония. Большое спасибо, Алексей, за такое представление. И добрый, добрый вечер, дорогие друзья. Это большая честь быть здесь. И как Алексей сказал, что с украинской фамилией на самом деле приоткрою еще один секрет. Оба моих деда украинцы. Чистые, да. Но на Украине, как понимаете, лично первый раз. Первый раз на Украине. И для меня это, конечно, очень особое чувство как я думаю, вы понимаете. Но сегодня мы представим программу, которая, которая называется «Who are you?», то есть э, «Кто ты?». «Кто ты?». И э, пластинка с этим названием, она выйдет скоро и на московском лейбле Artbeat. И сейчас, но ну, сегодня мы представляем пластинку, которая вышла именно в Эстонии, и она была принята очень неплохо и критиками, и, и публикой, и мы очень надеемся, что и вам понравится. Но э, вот опять-таки первый раз на Украине, я думаю, думаю, вот бывает так, что при, приходит время, верное время, когда что-то надо как-то наступить какой-то, сделать какой-то шаг. И вот э, это время сейчас, мне кажется, оно верно именно для, для такой музыки, мне так кажется, субъективно. И